他在天上啊！有枪有枪，中路。他在中路交吗？不知道。中路毛毛虫开始。 搞了包。Fight down, attacker spawn. 中，我们家，我们家，我们家，雷娜。Okay，雷娜团，上面注意。中路，中路。Last player standing. 哥，你你你，你加包吧。过来玩吧。 Thirty seconds left. 我觉得他会没时间。哇！那我跑掉，我跑掉，他应该没事。Ten seconds left。还没时间，还没时间，确定。 <laughs> 为什么可以把这游戏玩叫躲猫猫？看这个逃跑逃跑仔。